असलम दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद दानिश और इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग विंडो 10 की असिस्टेंस को कैसे डिसेबल कर सकते हैं तो सबसे पहले आप विंडो 10 की अपडेट को चेक कर लें कि ये ऑन है या नहीं है तो आपने यहाँ पे स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है स्टार्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने सेटिंग पे क्लिक करना है इसके बाद ये अपडेट एंड सिक्योरिटी पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये मैंने इंटरनेट डिसेबल किया हुआ अपना तो जिसकी वजह से ये नो अपडेट आर अवेलेबल बता रहा है हुई है इसके बाद अगर आपने अपडेट को चेक करना है कि ये ऑन है या बंद है तो उसका दूसरा तरीका है आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे कंट्रोल पैनल पे चले जाना है यहाँ पे सिस्टम एंड सिक्योरिटी पे आपने क्लिक करना है और सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस पे क्लिक करना है तो यहाँ पर कोई किसी किस्म की अपडेट नजर नहीं आ रही है तो फिर आपने क्या करना है इसको बैक करना है अगेन बैक यहाँ पे आपने करना है एडमिनिस्ट्रेटिव रोल पे क्लिक इसके बाद आपने सर्विस पे क्लिक करना है और यहाँ पे विंडोज अपडेट पे चले जाना है तो ये देखिए यहाँ पे ये अपडेट होना है इसको आपने करना है डिसेबल उसको यहाँ पे आपने करना है अप्लाई और इसको करना है आपने ओके एक यहाँ से अपडेट को डिसेबल हो सकती है इसको यहाँ पे कैंसिल कैंसिल कैंसिल और दूसरा आपने इसकी मुकम्मल मुकम्मल असिस्टेंस को अगर आपने डिसेबल करना है जैसे कि मेरे पास लगा हुआ है अभी तक ये देखिए यहाँ पे ये असिस्टेंस मेरे पास अनेबल है तो इसको मैं कैसे डिसेबल कर सकता हूँ आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपने टास्क शेड्यूल ये है आपने यहाँ पर आपने इसको क्लिक कर लेना है इसके बाद आपने इसको यहाँ पे क्लिक करना है ये माइक्रोसॉफ्ट इस पर आपने क्लिक करना है इसके बाद यहाँ पे विंडो पे क्लिक करना है यहाँ पे होगा ये विंडो अपडेट यहाँ पे आपने क्लिक करना है यहाँ पे इसको डिसेबल ही है इसके बाद आपने करना है विंडोज ऑर्केस्ट्रेटर पे क्लिक करना है आपने तो ये देखिए यहाँ पे Windows assistant calendar run and wake up and display ये यहाँ पर इस पर आपने करना है इसको डिसेबल इसको भी आपने यहाँ पे करना है डिसेबल इसको भी आपने यहाँ से राइट क्लिक करके डिसेबल तीनों को आपने डिसेबल कर देना इसके बाद आपने इसको क्रॉस इसके बाद आपने करना है इस प्रोग्राम को अनइंस्टॉल इसको यहाँ से मैं टिक करता हूँ और इसको यहाँ से मैं इंस्टॉल कर देता हूँ अनइंस्टॉल अनइंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने अपने पीसी को रिस्टार्ट कर देना है उसके बाद ये आपके पास इसकी अपडेट खत्म हो जाएगी और इसकी असिस्टेंट भी रिमूव हो जाएगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और इस तरह की मजीद कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक्स फॉर वॉच अल्लाह हाफिज़